жалпы міне ораза деп отырмыз ораза деген не бұны не үшін ұстаймыз бұл ұсталу керек па парыз болған қандай дәлелдер бар оған парыз екеніне осы туралы айтып кетесіз ба ораза күн шыққаннан күн батқанша ішіп жеуден тыйылу шариғи терминдік мағынасында алла тағала яғни осы ораза айында бізді тамақтан ішуден жеуден және де өзіңнің ақ некелі жарыңа әрбір ерлі зайыпты ә, түнгі төсек қатынасынан тыйылуды да айтады э, ораза кезде ә, бұлар болмайды ал енді күндіз болмайды иә ораза ауыз ашқаннан кейін алла тағала ішуге жеуге өзіңнің некелі жарыңа қосылуға рұқсат етілген бұған дәлел енді біз аталарымыздың барлығы қастерлі ислам дінін ұстанып өткен ғой аталарымыз айтады алладан келген бізге құранымыз құран біздің мәңгілік ұранымыз құран менен сүннетке бойсұнсақ жәннат болмақ ақырғы тұрағымыз дейді бабалар